どうもみさきですイエーイえっと、今日はホセが教えているスポーツの、えー、体験レッスンの方に行ってきたいと思いますなんかね本人によるとあのダース・ベイダーに出てくる光る剣あれのちゃんとしたスポーツがあるみたいでそれを教えてるみたいですなのでちょっとそれに行ってきましょうこんにちは。

Muy bien. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, vamos a la bienvenida clase muestra. El eh, aquí? Hola. Vamos a empezar chicos. Primero, salúdense entre ustedes. Ahora sí. Empezamos con pies. Uno, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8. Arriba. Queremos practicar la forma, ¿no? Gracias. Okay. Agarran la parte de arriba de la espalda. No vamos a agarrar derecha porque yo quiero hacer un borde trabajar, hacer tinteo. las tal de fuego puedo cambiar a mitad de la, la dirección. Ya de frente y el dron con toda la cara. Por eso me cierro el espejo. Vamos a gritar. 今戦いましょう戦いましょうはいえ戦うのはいマスザルプロテクションえいつも持ってる持ってないよ <laughs> ありがとうガンツどうする acepten cuando tengan miedo, acepten cuando... Mm, la filosofía, bueno, hay mucha filosofía por parte de los padres, pero hay una que indica que para ser un buen guerrero es dominar cuatro elementos. Pues hacemos una cosa para recordarnos que queremos ser adultos Déjenme, déjenos demostrarse. Este es de 3, 2, 1. ¡Chica!